غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے دل میں گر قرآن ہی دل خانہ ویران ہے غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے دل میں گر قرآن ہی دل خانہ ویران ہے قرآن